все, кто с нами Качайте телами, танцуйте локтями По всем магистралям, по радиоволнам Приедет Лембискет Другого такого отрыва не будет Реальный музон и реальные люди Здесь вам не кипир, половина батона Приедет Лембискет Простые парни и диски Все идем на Лембискет до Краснодара И в Пензу, и в Пензу Вот это подарок Саратов, Рязань, шинкует лучок А мы на Олимпийске на все ни почем Пожалуй, что те, кто и был на измене Бегут за билетом, так дикие звери Не терпится Настя и даже Валерий Джон кусит диски Я иду на лимбиски И знаешь что, заебись мне yes. Ведь тур Раши не думай Даже ты звать будешь на бис С нами Я не знаю Чё? Может я уезжаю Эй, какого ждем хардкора, блядь, дай что-либо сломаю Мы идем на Олимпийск, скажи. я не иду на Олимпийск. Да я не иду на Олимпийск. Почему не здесь? Ну никто билет нам не дал. Ну просто говори, все идем на Олимпийск. 60% идем об этом. 60%, 60% скидка. Мы идем на Олимпийск. Шесть, ноль, скидки. Мы идем на Олимпийск. Лук лучше. Привет, Лешка. Простые парни и киски, все идем на лимбискет. И въебываемся прям. <laughs> Я на верхах яйца сжимаю в кулак ну, вас. Давай еще раз. Валера, ты что не говоришь ни хрена? Простые парни и киски. Сука! Все идем на лимбискет. Сука! Так как смешно. Ну ничего, нормально. С вокалист группы Кровосток. Ну, вот это подарок Саратов Рязаншин. <laughs> Что? Ты звать будешь на бис их. Пересо карамперо. Сарако сарако. Простые парни и киски сразу нет. Все? Все что ли? Да.